Halo Mal, kenapa? Mal, gue ada lagu bagus nih, mau cover nggak? Gue juga udah ngajak Ibnu, katanya dia mau. Hmm, boleh tuh Mal. Oke, mantap. Besok langsung ke rumah gue ya. Besok? Oke, siap. Oke. 君ありがとう情けないけれどだらしいないけれど君を思うことだけで明日が輝くありのままの二人でいいよ日だまり見つけて遊ぼうよベランダで水をやる君の足元 ちのことこんな僕のこといつも大事に笑うから泣けてくるんだよ